mae Llywodraeth Cymru eisiau gynnig incwm sylfaenol i bobl sy'n gadael gofal yng Nghymru. Beth yw incwm sylfaenol? Mae hwn yn arian sy'n cael ei roi i chi gan y Llywodraeth i'ch helpu i dalu am eich anghenion sylfaenol. Gallwch chi ei ddefnyddio i ddiwallu eich anghenion ym mha bynnag ffordd ydych chi eisiau. Does dim ots os ydych chi yn y coleg neu os oes gennych chi swydd eisoes. Pwy allai gael? Mae hwn i chi os ydych chi'n gadael gofal yng Nghymru ac ydych chi'n rhoi 18 mlynedd oed gyda'r cyntaf o Gorffennaf 2022 a'r 30 o Mehefin 2023. Does dim rhaid i chi ymuno â'r cynllun peilot os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Faint ydyw? Byddwch yn cael 1,280 pint y mis. Mae'n mynd i mewn i'ch cyfri banc neu llai ddwywaith y mis taliadau o 640 pint. Unwaith y mis, taliad o 1,280 pint. ba mor hir y bydda fi'n ei gael? Mae'n dechrau o'r mis ag ôl i chi droi'n 18 ac yn para am dwy flynedd. Ar gyfer beth mae'n rhaid i ni ei ddefnyddio? Nid oes unrhyw reolau. Mae ar gyfer talu am eich anghenion pob dydd a pethau sy'n bwysig i chi, fel dysgu gyrru, mynd i'r coleg, prynu car, teithio neu cynnilo ychydig. Ni fydd gennych yr incwm hwn am byth. Sut ydw i'n ymuno? Bydd eich gweithwr cymdeithasol Neu gynghorydd pobl ifanc yn cysylltu â chi cyn eich pen blwydd yn 18 mlwydd oed, felly peidiwch â poeni, ni fyddwch chi'n colli allan. Byddwn nhw ac eraill yn eich helpu i gyfrifo a yw incwm sylfaenol yn iawn i chi, ac yn eich helpu i baratoi i'w dderbyn. A oes unrhyw reolau? Oes, gaid ych chi fod yn breswylydd barhal yng Nghymru ac adeg gadael gofal, neu fod wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru tra mewn gofal yn rhywle arall rhaid bod gennych chi cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Rhaid i chi roi rhywbodaeth ar ddogfen yna cywir i bobl. Mae hyn yn cynnwys newidiadau'r eich cyfeiriad, eich enw, cyfrif banc neu bethau eraill. Mae rhaid i chi gynnwys eich taliadau incwm sylfaenol a'r ffurflenni sy'n gofyn yn eich incwm. Hefyd, gall rai sefyllfaoedd, fel os ewch i'r carchar, olygu bod eich taliad incwm sylfaenol yn cael ei seipio neu ei stopio. fydd yn effeithio ar fydd daliadau eraill? Bydd. Yn y gan fwyaf o achosion, bydd incwm sylfaenol yn lle bydd daliadau eraill. Mae gen i swydd. Alla i gael hwn? Gallwch. Mae unrhyw incwm agall a gewch ar ben hyn. A fydd help a chyngor ar gael wrth i mi fynd ymlaen? Gall Gallu'r awdurdod lleol neu eich cynghorydd pobl ifanc eich helpu chi i wneud y canlynol. Gwneud cais, llenwi'r ffurflenni ac anfon o wybodaeth cywir sefydlu taliadau gan gynnwys manylion y chyfrif a restru taliadau. Dod o hyd i wybodaeth ar gyllidebu, addysg, gwaith neu bethau eraill. Fydden nhw'n eich helpu i ddelio â materion, fel y gellir ei ddatrys yn gyflym. Callwch chi hefyd cael cymorth eiriolaeth gyda'r unrhyw rhan o'r peilot incwm sylfaenol. Oes angen i mi roi adborth? Os ydych chi'n rymud rhan, hoffwn glwad sut mae'n gweithio chi, os nad yw pethau'n gweithio, sut y gallwn ni wella pethau. Ond does dim rhaid i chi roi adborth os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Un peth olaf. Mae agen hwn ar ei gyfer chi. Os bydd rhywun yn ceisio reoli sydd rydych chi'n ei wario, ei ddefnyddio, neu'n ceisio ei gymryd gen chi, siaradwch ar cynghorydd pobl ifanc neu yr un arall rydych chi'n ymddiried ynddo. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr incwm sylfaenol hwn, gallwch siarad â'ch gweithwyr gymdeithasol a'ch cynghorydd pobl ifanc.